Bye. أكبر واحمنا بالنسل من لهب العسر الله أكبر الله أكبر واحمنا بالنسل من لهب العسر الله أكبر الله أكبر واحمنا بالنسل من لهب العسر الله أكبر الله أكبر بإخلاص يا من يرى العالم الله أكبر الله أكبر بإخلاص يا من يرى العالم الله أكبر الله أكبر بإخلاص يا من يرى العالم الله أكبر الله أكبر ثم بالفلك آت كل خير الله أكبر الله أكبر ثم بالفلك آت كل خير الله أكبر الله أكبر ثم بالفلك آت كل خير الله أكبر الله أكبر بالناس بالأمين جبريل الله أكبر الله أكبر بالناس بالأمين جبريل الله أكبر الله أكبر بالناس بالأمين بين جبريل الله أكبر الله أكبر وبمن إليه أوحيت إلهي الله أكبر الله أكبر وبمن إليه أوحيت إلهي الله أكبر الله أكبر وبمن إليه أوحيت إلهي الله أكبر الله أكبر سلم الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر سلم الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر أكبر سلم الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر والآل الأماثل والصعب الوسائل الله أكبر الله أكبر تقضي بها الحوائج كلها الله أكبر الله أكبر تقضي بها الحوائج كلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله ربي إنه حسبي الله أكبر الله أكبر بسم الله ربي إنه حسبي الله أكبر الله الله أكبر بسم الله ربي إنه عزبي الله أكبر الله أكبر الحمد لله خالق ربي الله أكبر الله أكبر أستشفع بك يا دواء قلبي الله أكبر الله أكبر فداؤك نفسي أمي وأبي الله أكبر الله أكبر فاسأل العفو من رب الأرباب الله أكبر الله أكبر أنت ختم الرسل أنت أول الله أكبر الله أكبر أنت باب الله لمن يدخل الله أكبر الله أكبر لسائل أتى فلا تبخلوا الله أكبر الله أكبر جاهك عظيم ليس يجهل الله أكبر الله أكبر جاهك عظيم ليس يجهل الله أكبر الله أكبر حبك أسباب مفتاح الأبواب الله أكبر الله أكبر حبك أسباب مفتاح الأبواب الله أكبر الله أكبر يا وسيلتنا للمغفرة الله أكبر الله أكبر يا وسيلتنا للمغفرة الله أكبر الله أكبر يا وسيلتنا للمغفرة الله أكبر الله أكبر يا رسول الله هل من منة الله أكبر الله أكبر يا رسول الله هل من ወደ ሶላት ልንገባ ነው። ማይክ ይፈቱ፣ ማይክ ይፈቱ። ስነ ስርዓቶች በድምቀት የሚከበርና ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ማለት ነው። ይህ በዓል እንግዲህ የቻለ ወደ ሳውዲ አረቢያ በመሄድ በመካ የሀጅ ስነ ስርዓት እየከወነ የሚያከብረው በዓል ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ መተዛዘን የእጅ ሲበዛ እንዲሁም ደግሞ አንዱ ለአንዱ የሚያስብበት አንዱ ለአንዱ ተረዳድቶ የሚያከብረው በዓል ነው። ከዛም ባሻገር የእርድ በዓል እየተባለ የሚታወቅም ነው። እንግዲህ የቻለ በግ፣ ፍየል እንዲሁም ደግሞ ሰንጋ የሚያርድበትም በዓል ነው። ይሄ ደግሞ የሌለው ሰው ያለው የሚሰጥበት ነው። ለማንኛውም አሁን በዚህ የኢድ ስነስርዓቱ የስግደት ስነስርዓቱ ሊጀመር ያለበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ተመልካቾቻችን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። መልካም በዓል ሆንላችሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን 1443ኛው የኢዳላ አል አረፋ በዓል በዚህ በአዲስ አበባ ትንሿ ስቴዲየም እየተካሄደ ነው የሚገኘው። አሁን ላይ የሰላት ስነ ስርዓቱ በዚህ በአዲስ አበባ ትንሿ ስቴዲየም እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ አረፋ በዓል በተለይ የእርድ ወቅት ተብሎ ነው የእርድ በዓል ተብሎ ነው ና በዓሉ በሰፊው በመላው ዓለም በሚባል ደረጃ ነው የሚከበረው ና በተለይ ደግሞ በርካታ ከመላው ዓለም የሚሰባሰቡ በርካታ ሙስሊም ምዕመናን በመላው ዓለም ወደ ሀጅ የሚያደርጉበት ትልቅ ሁለተኛው በተለይ ደግሞ በደማቅ የሚከበር በዓል እና እንግዲህ በዚህ በአዲስ አበባ ስቴዲየም በተለይ አሁን ዝናብ ነው እያየን ያለ ነው። ነገር ግን ይህንን በመቋቋም ከጀርባችን ምናልባት መመልከት እንደምትችሉት በርካታ ህዝብ ነው እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ትንሿ ስቴዲየም የተገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በዓል በተለይ የእርድ መሆኑን ተከትሎ በርካታ በተለይ አቅሙ ያላቸው ሰዎች እርድ የሚፈጽሙበት እንደሆነ ነው የሚታወቀው በዚህ ምክንያት እንግዲህ በርካታ በተለይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው በርካታ ሀገር ዜጎች አሉና ለእነሱ ከሶስት ቦታ ተከፍሎ እንደሚሰጥ ነው የሃይማኖቱ አስተምሮት የሃይማኖት አስተማሪዎችም የሚነግሩ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያት በርካታ ዜጎች ከዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ።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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ساعات هنا ساعات ساعات هنا ساعات هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله المحمود بكل لسان والله أكبر تعظيما لربنا الرحيم الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي صاحبها من النيران واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله افضل البشر واعظم انسان صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الال والاصحاب ما تكررت الازمان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر ثم الله أكبر ما توالت ما توالترت علينا النعم والخيرات الله أكبر ما تنسم العباد نفحات أشهر الحج المعلومات الله أكبر ما ارتفعت الأصوات بألوان التلبيات الحمد لله الحمد لله حمدا طاب وانتشرا على ترادف جود في الوجود سرى الحمد لله حمدا سرمدا أبدا ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى حمدا كثيرا به أرقى لحضرته على منابر أنس أبلغ الوطر ثم الصلاة على ختم النبوة من إذا تقدم كان الأولون ورا أيها المسلمون خير ما يوصى به الأنام تقوى الملك العلام فاتقوا الله في الغيب والشهاده تفوز بالحسنى وزيادة واحمد الله على هذا الدين العظيم واشكروه بهذا العيد السعيد فعيدنا شكر لله على عطاياه عيدنا توحيد خالص لرب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واذكروا أنكم في يوم هو أعظم الأيام عند الله كما أخبرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم النفر فاسلكوا فيه سبيل الإحسان في كل دروب الإحسان واستبقوا الخيرات واستكثروا فيه من الباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وأجر خير أملا أيها المسلمون بكل المناسبات إننا نكرر وحدة الصف واجتماع الكلمة والتجافي عن الفرقة ونفذ التنازع لأنه من المقاصد الكبرى لهذا الدين ولمقاصد الحج إلى بيت الله الحرام لها فيه مكانة علية ومنزلة سامية ومقام كريم وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه ربه في الكتاب قوله سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أما الوحدة في الحج فتتجلى في الزمان وفي المكان وفي الشعائر وأما التوحيد ففي كل شعيرة من شعائر الحج وفي كل موقف من مواقفه عنان له ولهج به واستشعار لحقائقه ومعانيه وبراءة من نواقضه وقال في خطبته صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم في منى يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم والخطبة طويلة ولكن في هذه الخطبة العظيمة التي خطب بها عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم من ألوان من ألوان التقرير لوحدة الأمة والحث على الاستمساك بأهدابها خطبتي قصيرة أيها المسلمون ولكن أدخل فيها الإسلام عبادة وأخوة تناصر ومحبة فالمؤمل من كل مسلم أن يهتم بأمر المسلمين أيا كانوا أيها المسلمون إن المسلمين مهما تفرقت بلادهم واختلفت لغاتهم تجمعهم عقيدة واحدة المسلمون في أنحاء العالم تجمعهم شعائر واحدة يصلون جميعا ويحجون جميعا ويصومون في آن واحد ويتوجهون لإله واحد في الإسلام يؤمر المسلم بالشعور بإخوانه القريبين والبعيدين والفرح لفرح المسلمين والحزن لحزنهم لقد مدح الله تعالى بكتابه وعلى لسان رسوله الاجتماع والائتلاف وتنمية روح الأخوة بين المسلمين وذم الفرقة والتشرذم والاختلاف فالاجتماع قوة وهو سبب كل خير وسبيل لكل فضيلة والاختلاف بلا شك ضعف وهوان ونذير هلاك ودليل بوار وما تصمت أمة بكتاب ربنا وسنة نبينا إلا نجاها الله تعالى ورفعها على غيرها من الأمم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون افرحوا في هذا اليوم العظيم فإن الفرح فيه عبادة وبروا والديكم وصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى جيرانكم ولينوا لإخوانكم وأدخلوا, وأدخلوا السرور على أهليكم وأولادكم وأشعروهم بأن العيد عيدهم ولا تنسوا إخوانكم المحرومين من في كل مكان من جيرانكم لا تحرموهم ولا تنسوهم من صالح دعائكم وجزيل عطائكم نعوذ بالله تعالى من الهلاك والسبور ونسأله جل وعلا أن يجمع شتاتنا وأن يوحد كلمتنا وأن يباعد بيننا وبين الفرقة والاختلاف الله أكبر كل الخلق قد جاروا وحار أهل الهدى والكل قد داروا حول الدنا والخطأ والقبح وارتكبوا سوء الفعال وسيل الكر مدرار الله أكبر ما هذا الصنيع وما وما هذا القبيح وما هذا السوء والغار الله أكبر قد ولى الزمن وقد ساء الصباح وساء الخلق والدار الله أكبر جل الله يفعل ما يختار من قدر والله مختار الله أكبر رب لا شريك له يصرف الأمر تصريفا ويختار يا مالك الملك يا مالك الملك يا من لا وزير له الملك ملكك والأغيار أغيار فخذ أزمة قلبي للهدى فلقد زاب الفؤاد وشاب القلب والنار وشبت النفس في الأهوى وليس لها ميل إلى الهدى والفعال قهار فارحم يا رب ولاطف ووفق لاستقامتنا على الصراط فأنت الله جبار وامن بجاه حبيب عز من قدم على الورى واعتلى والكل آثار صلى عليه إلهي كلما ابتسمت ظهور أكوانه أوفاها مطار والآل والصحب ما لاحت بروق ربا أو هاج وجد لهيف دار ما دار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى استغفروه في هذه الساعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار أحمده سبحانه الواحد العديد الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وليكن يومكم هذا يوم العيد موسما للإحسان واعلموا أن خير ما يتقرب به العبد إلى ربه في هذا اليوم إراقة دم الأضاحي إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام إحياء لسنة أبيكم أو أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا فاتقوا الله واعملوا على إحياء سنن رسول الله تحظوا برضوان ربكم وتكونوا عنده من المفلحين الفائزين هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد فقد أمرنا ربنا في محكم كتابه في آية تتلى إلى قيام القيامة فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارض اللهم عن جميع الصحابه والتابعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم نور على أهل القبور قبورهم وارحم الأحياء ويسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام አላህ ዒባዳችንን አላህ ይቀበለን፣ ዒዳችንን አላህ ይቀበለን። ሐጃጆችንም በሰላም ወደ ሀገራቸው አላህ ይመልሳቸው። እኛም በአመቱ ይመጣው አመት በጋራ ሐጅ የምናደርግ አላህ ያርገን። ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ከችግር ሁሉ አላህ ይጠብቃት። ከጦርነትም ከኺላፍም ከልዩነትም ከኑሮ ውድነትም አላህ ይጠብቃት። ሀገር መሪዎችንም ደህና ደህናዎቹን አላህ ይጠብቃቸው። በተለይ ደግሞ ወንድማችን ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አላህ ይጠብቅልን። ከሚፈራው ነገር ሁሉ አላህ ነጃ ያውጣው። ያቀዳቸው ኸይር እቅዶች ሁሉ ይሳኩለት። እኛንም አላህ ይጠብቅን። ሙስሊሞቻችን ደግሞ አላህ ኸይር ኸይርኞችን ለሱልጣን አላህ ይሾማቸው። ለዲን የማይሆኑትን ለሙስሊም የማይሆኑትን ደግሞ አላህ ከወንበሩ አላህ ያሪቃቸው። አሚን በል። አዎ ኸይረኞችን ብቻ አላህ ይሾምልን። ለዲን የሚያስቡ ለሙስሊም የሚያስቡ ለሀገር የሚያስቡ የዲን ስሜት የሚያንቀሳቅሳቸው ሰዎችን ብቻ አላህ ይሾምልን። ግን ባዶ አያስቀምጠን። አላሁ ተዓላ ለሀገር የሚሆኑት ሰዎች አላህ ይሾምን። በፖለቲካ በኩልም በዲን በኩል ለሁሉም ነገር ኸይረኛ የሆኑትን ብቻ አላህ ይሾምልን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሀገሩን አላህ ይጠብቃት፣ እኛንም አላህ ይጠብቀን። ኩል አም ወአንቱም ብኸይር። አላህ እንኳን እዚህ ዒድ አላህ ያደረሳችሁ ለሚመጣውም አላህ ያድርሰን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።